5. marta u 9 sati i 10 minuta nastupio je težak trenutak. Preminuo je. Stalin. Smrt vožda. 1. marta 1953. godine komunističkim službama Moskve i vojnoj kandidaturi Kremlja dato je naređenje da se centar grada dovede u najbolji red i da se pojača straža ka državnom hramu i vladinim objektima. U prestonicu i državu počeli su da pristižu zbog njegove sahrane, iako je vožd još uvek bio živ. 27. februara 1953. godine, Moskva, Stalin je neočekivano stigao u Boljšoj teatr pravo iz Kremlja. Tog dana predstava nije bila za publiku. Igrao se balet Čajkovskog Labudovo jezero. Da se Stalin nalazi u pozorištu, malo njih je znalo. U vladinoj loži sedo je sam u zadnjim redovima. To je bila posljednja muzika koju je čuo u životu. Muzika Čajkovskog. Nakon baleta, vožd je zatražio da se zahvali umetnicima. Nisakim od njih on nije lično razgovarao. U 23.45 automobil Staljina je krenuo u Kuncovo, u obližnju vilu. Ona će postati njegova posljednja rezidencija. Ujutru narednog dana, 28. februara 1953. godine, Danut počinje šetnjom. Mesto za šetnju je prilagođeno tako da se 70 godišnjak ne umara. Mnogo klupica, specijalnih proseka i prijatnih staza u Kunsku činilo je njegovu posljednju šetnju. Svi koji su vidjeli Staljina tog zimskog dana, straža i osoblje vile, svedoče o njegovom dobrom subjektivnom osjećanju i raspoloženju. Članovi politbiroa večeri su večerali u Kremlju. U vreme svog posljednjeg susreta sa Staljinom i posljednjeg zajedničkog noćnog obeda tu na Kuncovskoj vili, Nikita Hruščov je opisao svoj posljednji dan i posljednji susret sa Staljinom. I tako su u subotu u njegovo ime pozvali nas da dođemo u Kremlj. Lično je pozvao mene, Malenkova, Berija i Bulganjina. Stigli smo. Govorio je, hajdemo u bioskop. Otišli smo. Zatim kaže, hajdemo na večer u obližnju vilu. Krenuli smo. Večerali. Večera se završila. Stalin je imao običaj da takav kasni noćni obed nazove ručak. Posljednji noćni ručak članova politbirova sa Stalinom završio se u 4 sata ujutru 1. marta 1953. godine. Za stolom je bilo petoro ljudi. Hruščov, Beri, Malenkov, Bulganin i Stalin. Nisu donosili nikakve političke odluke. Posljednja večera sa Josifom Staljinom sa strane se mogla posmatrati kao suvoparna predstava. Nijedan učesnik nije bio sasvim iskren u svojim rečima i postupcima, svedoči pomoćnik upravnika Vile, Luzgačov. Te večeri 28. februara gostima je do 4 ujutru 1. marta donosio od napitaka samo vino. Što se voća tiče, ono je uvek bilo na stolu. Vino i napici za tim stolom bili su birani po preporuci receptima lekara vožda. Gosti su to znali. Ništa nije ukazivalo na mogući neočekivani događaj. On se dogodio pri opraštanju. To je u detaljima zapamtio i kasnije zapisao u memoare Nikita Hruščov. Stalin je kao i obično krenuo da nas isprati. Mnogo se šalio i odjednom je zamahnuo u mom pravcu i prstom me zabao u stomak nazvavši me Mikita. Kada je bivao dobro raspoložen, zvao me je ukrajinskim imenom Mikita. Oprostili smo se i razišli. To je bila posljednja šala vožda. Bila je upućena baš Hruščovu, budućem političkom zameniku Staljina. Krajnje neočekivano i čudno za Staljinove ljude dogodilo se 1. marta u 4 sata i 27 minuta. Nakon odlaska gostiju, ostavši sam, vožd je pozvao oficira straže radi kratkog razgovora. Svedoči pomoćnik upravnika vile Lozgačev. Stalin nas je pozvao i rekao, leći ću da spavam, neću vas pozivati. I vi lezite da se odmorite. Takve naredbe svojim stražarima Stalin nikada nije davao. Uvijek je želeo da zna koga, kako i gde čuva. Sada mu je to bilo nebitno. Stalinov govor je bio usporen, kretanje otežano, sobi se kretao sa teškoćom. Stražari su primetili da Stalin ne zna šta govori i radi. Hrušov, Bere, Malenov i Bulganin su se već bili odvezli sa teritorije Kuncovske vile. U noći između 28. februara i 1. marta vožd je posljednji put zaprepastio svoje najbliže političko okruženje svojim dobrim fizičkim stanjem i raspoloženjem. Kako je zapravo zdravlje Josipa Staljina, oni su znali još od 1945. godine. 7. novembra 1945. godine, Moskva, Crveni trg, dan glavnog državnog praznika u Sovjetskom savezu. Po tradiciji se na taj dan na kremljevskim tribinama pojavljuje celokupna politička i vojna uprava države. U početku se desio neverovatan slučaj. General vožd Josip Stalin se pojavio na tribinama mauzoleja i uskoro krišom otišao. Osnovne svečanosti su prolazile bez njega i to su svi primetili među inostranim predstavnicima i diplomatama. Na taj dan svet je posumnjao u zdravlje sovjetskog lidera Josipa Staljina i mogućim smenama na vlasti. Još je malo ko znao da je Stalin bolestan. U jesen pobedničke 45. godine pogodio ga je treći infarkt. Ali to je za zemlju i svet bila apsolutna tajna, iako nije mogla potpuno da se sačuva. Jesen 45. Vojni aerodrom u Moskvi. Specijalni dolazak predsjedničkog kancelara Sjedinjenih država Averela Garimana koji je doputovao u SSSR sa osobitim razlogom. Susret predstavnika Američkog savjeta i Ministarstva inostranih poslova. Gariman je morao da se lično susretne sa Stalinom i da razgovara sa njim da bi procenio stepen njegovog fizičkog zdravlja. Po povratku iz Moskve, Averel Gariman je izvestio predsjednika Amerike o ruskim poslovima. Po njegovom mišljenju, general Stalin je zdrav i nastavio je da izvršava političko rukovodstvo Sovjetske države. 1945. godine američkog diplomatu su uspjeli da obmanu. Bolest Staljina je bila u strogoj tajnosti do zvaničnog vladinog saopštenja. Ipak nije tajna da su inostrane specijalne službe američke i engleske izvidice u Moskvi podrobno kontrolisale sovjetske izvore. Nakon Staljinovog nepojavljivanja na tribinama Mauzoleja, bilo je puno reči o njegovim nasljednicima. Bilo načito rasprostranjenje različnog roda domoslov o Od te 1945. godine u političkom rukovodstvu Sovjetskog saveza odpočinje serija misterioznih smrti, ostavki, promene posla, sve ono što bi Stalin mogao da uradi svojim naslednicima. Među prvim žrtvama iz bliže okoline vožda bili su otac i sin Ždanovi, njegovi novi rođaci. Glavna kremeljska svadba održala se u proleće 1948. godine. Nevesta je kćer vožda, Svetlana, a mladoženja Juri Ždanov, 32-godišnji sin sekretara Centralnog komiteta komunističke partije koji je upravljao sektorom za nauku. Već za godinu dana bit će diskreditovan i oslobođen od te dužnosti. 28. august 48. godine. Hitno pozivanje Lidije Trimošuk, upravnice elektrokardiografije Kremljske bolnice u kabinet načelnika zdravstveno-sanitarne ustanove Kremlja generala Jegoreva. Naredba. Sletiti avionom u vladinu rezidenciju na Voldaju. Dati dijagnozu obolelom sekretaru ckkpss a Andriju Ždanovu. Za dva sata Timošuk je uradila prvi kardiograf i konstatovala infarkt miokarda ali Jegorov je izdao naredbu i reč infarkt nestale je zaključne znači. dijagnoze. Taj dokument je kroz neko vreme ostao da leži u osnovi lekarske prakse, što će rezultirati time da će Stalin ostati bez lekarske pomoći. 29. avgust 1948. godine. Jegorov i Timošu ponovo putuju na Voldaj. Ždanovu se pogoršalo stanje, težak srčani napad. Kasnije se razjasnilo da su nakon odlaska lekara, oporavljajući se na Voldaju, Beri i Malenkov odveli Andreja Ždanova u parno kupatilo, potom na dugu šetnju po parku, a zatim za sto. Pri takvim uslovima preminuo je Andrej Ždanov, sekretar ck PSS-a koji je bio na funkciji od 1945. godine. Drugi čovjek u državi, Stalinov čovjek broj 1. Prašina se odmah podigla, Ždanov je ubijen. Od tog trenutka dva političara, Georgij Malenkov i Lavrenti Bere, zajedno su bili optuženi. Oni će se zajedno pojaviti u Staljinovoj vili marta 1953. godine. Prvi marč 1953. godine, Kuncovo. Obližnja vila. U kabinetu i odajama Staljina nije bila primećena nikakva promjena. Na vili i u okolini vladao je mir. Ceo dan stražari ne i ne služe Staljina. U 18.30 u kabinetu vožda neočekivano se upalilo svetlo. Svedoči pomoćnik upravnika vile znači, Lozgačev. Svima je laknulo jer su pretpostavljali da će Staljin uskoro pozvati nekog od nas. Ali poziva nije bilo ni u 19, ni u 20, ni u 22 časa. Čuvari su počeli da brinu. Poziva više nije bilo, a da se uđe u kabinet bez poziva. Čuvari nisu imali prava. U 22.40 u Kuncovo dovoze vladinu poštu. To je bio jedini razlog da se ne ispoštuju pravila u vili da se konačno uđe u kabinet. Svedoči pomoćnik upravnika vile Lozgačev. Uzeo sam pisma i oprezno krenuo na raport. Prošao sam kroz jednu sobu, drugu, ali Staljina nisam našao. Na kraju sam pogledao u malu trpezariju i video. Vožd je još uvijek bio živ. Nije izgubio svest, ali više nije bio u stanju da govori. Dok su oficiri straže prenosili Staljina na divan, neočekivano je zazvonio telefon. Vožda je tražio general Vasilij Staljin. u 20 časova i 27 minuta. 1. marta 1953. godine on je začuo zastrašujuću rečenicu. Drug Stalin ne može da se javi. Čuo je i odmah sve shvatio. Uveče 1. marta 1953. godine u obližnjim političkim krugovima Staljina pojavio se novi saveznik, smrt. U borbi za vlast to je bio najpouzdaniji i nemilosrdan saveznik. Oni su čekali dolazak tog saveznika osam godina. 15. februara 1949. godine održalo se zasedanje politbirova CK kpss a Donosi se specijalna odluka o Leningradskoj antipartijskoj grupi. Članovi koji su imenovani su Aleksej Kuznecov i Nikolaj Voznesenski. Upravo on nakon smrti Štanova važi za najperspektivnijeg sovjetskog političara i mogućeg zamjenika Staljina. Nastavnika broj 2. Kroz sedam dana bit će na snazi odluka članova CKK PSS-a o antipartijskoj grupi. O dolasku Otkoma i Garkoma Leningrad dolazi Georgij Malenkov. Proces se vodi ubrzanim tokom i u septembru 1950. godine sudio je na pogubljenje Voznesenjskog, Kuznjecova, Kapustina. Prodjelom ga. 12. januara 1949. godine u SSSR-u je ponovo došlo do stroge kazne, pogubljenja. Nikita Hrušćov je uvek negirao svoje učešće u leningradskim poslovima. U svojim memoarima je uberavao da nikada nije video bilo kako optužujuću odluku. ako je i potpisao osudu na zasjedanju politbiroa, nije je čitao. I još o tome što se izmenilo na štetu Voznesenjskog, Kuznjecova i drugih, jedva je načuo od Berea i Malenkova. Ritam života vožda se zauvek izmenio 45. godine. Pogoršao mu se vid, sluh, počeo je da zaboravlja imena i prezimena saradnika. Od tada su dokumente pregledali i vizirali njegovi pomoćnici. Ali za milione sovjetskih ljudi i ostatak sveta, on je nastavljao odlučivanje o sudbini šestine sveta. Stalin je pokrenuo novu politiku, Uspostavio je red i mir. Osim toga, danas se mnogo i otkriva i piše o tim susretima. Velikoj trojici koja je tobože formirala podzemni sistem u zemlji. Ali opet i Roosevelt je pričao o tome, a kasnije Truman. I zli jezici su pričali o odlučnoj ulozi Staljina. I ta struktura koja je postojala nakon drugog svjetskog rata bila je stabilna, bez obzira na hladni rat. Ona je opet sačuvana pod vladavinom Staljina. Februar 51. Rat u Koreji. Sjedinjene američke države i zapadne zemlje vode novi rat protiv razuzdanog komunističkog uticaja – te vojne intervencije na Koreji su zapravo rat protiv Kine i Mao Tse-tunga. Na strani kineskog lidera su Sovjetski savez i Stalin. Te 1951. godine komandant američkih trupa na Koreji, general McCarthy, predlaže predsjedniku Amerike Gary Trumanu da na Kinu baci atomsku bombu. U tom slučaju Treći svjetski rat bi bio neizbežan. Ali američki predsjednik nije prihvatio predlog svog ratnog generala. Zbog čega? U Moskvi je već potpisan sovjetsko-kineski dogovor o savezništvu. Stalin je lično prisustovao prilikom potpisivanja tog ugovora, bez obzira na svoje teško zdravstveno stanje. Komunistički vožd demonstrira svetu svoju ličnu zainteresovanost za ratne prilike. Tog dana kineski beležnici su zabeležili ne samo čin potpisivanja ugovora, već i realno fizičko stanje sovjetskog vožda. Upravo zbog toga te kadrove filmske kronike u Sovjetskom savezu nisu prikazivali. U to vrijeme članovi politbiroa CKK PSS-a su usvojili specijalnu odluku. Sada na zasedanjima savjeta ministara Sovjetskog saveza umjesto vožda mogu predsjedavati Malenkov, Bulganin i Bere. Odluke će se donositi bez Staljina. On će ih samo potpisivati. Upravo zbog toga svaki tajni predstavnik špionaže iz inostranstva koji je bio na zadatku u Moskvi imaće specijalni zadatak da ispita realno fizičko stanje lidera Sovjetskog saveza i ko bi mogao da ga zameni. Za najverovatnijeg zamenika Staljina Zapad je procenio Vjačeslava Molotova. To je bio rezultat aktivne dezinformacije koju je prenela sovjetska obaveštajna služba. Na zapadu su precenjivali Molotova, a on više nije bio ministar inostranih poslova. To mesto je zauzeo Vašenjski. Molotov je upravljao transportom, kulturom i drugim neprestižnim sferama državne uprave. Osim toga, imali su svedočenje njegove žene. Raspitivali se u sektoru antifašističkog jevrejskog komiteta i po drugim poslovima i nalazio se u potčinjenom stanju. Može se reći da je bolest i smrt Staljina bila povoljna za cijelo njegovo okruženje, jer ni Hruščov, ni Malenkov, ni Beri, ni Bulganin nisu mogli da zamisle očiglednu smenu rukovodstva pored Staljina, e, očigledne smene rukovodstva oko Staljina. Kuncovo, 1. mart 1953. godine. Obližnja vila. Vožd je još uvijek živ, ali već onesposobljen nesposobljen. Oko Staljina se nalazila samo njegova straža i tehničko osoblje. Da mu je loše, znalo je samo njih troje. Ministar bezbednosti i načelnik stražarske uprave Semjon Ignativ kao i članovi ckkpss kpss a Lavren Tiberi i Vjačeslav Molotov. Svi oni su obećali znači da će doći, ali niko se nije pojavio u vili. Ni lekari u Kuncovu nisu došli, svedoči pomoćnik upravnika Vile, Lozgačev. Teška i mučna bila je za mene ta noć. Do jutra su mi Zulufi sedeli. Ostao sam sam pored Staljina. Prošlo je dva sata, pomoć bolesniku nije otkuda nije stizala. Prvi posjetioci su stigli u tri sata noću. Kako se očekivalo, to su bili Bere i Malenkov, bez lekara. Cilj dolaska bio je da se pogleda na Staljina. Na osnovu svedočenja straže posjetioci vožda su se čudno ponašali. Malenkov je uzao tablete. Bere je postupio drugačije. Ukorio je Staljinovu stražu. Po njegovom mišljenju, Staljin je samo pa umoran i spava. Izgleda da se pri borbi za vlast bojao da ne otvara glavnog saveznika smrt. 15. decembar 1952. godine, Moskva. Uhapšen je načelnik lične Staljinove straže, general Vlasik. Hapšenje je održano po inicijativi Malenkova i Berija. General je optužen za prisvajanje državnog novca i dragocenosti. Pri otpuštanju sakriven je službeni sef sa dokumentima. Među njima se nalazilo i pismo Lidije Timošu Centralnom komitetu, koje datira iz avgusta 1948. godine kao dokaz da je Andrej Štano faktički ubijen lečenjem. Baš taj dokument bio je predstavljen voždu sa odgovarajućim objašnjenjem Malenkova, Berija i Hruščova. Optuženi su i uhapšeni i profesionalni specijalisti. Vovsi, Kogan, Vinogradu, Jegorov, Zbarski. i mnogi, drugi. Faktički sva elita kremeljskih lekara. Kao posljedica toga, vožd je ostao bez uobičajene medicinske pomoći. Lekari su stigli ujutru 2. marta. Sa njima je stigao i sekretar CKK PSS-a Hruščov, Stalin je više od 8 sati bio bez medicinske pomoći. U 10 ujutru sastavljena je prva medicinska dijagnoza – Sledi tekst. Puls je 78 u minutu sa redkim padovima. Ton srce je prigušen. Krvni pritisak je 190 sa 110. U plućima na izgled nema šumova. Pacijent je u besvesnom stanju. Dijagnoza, hipertonična bolest, opšta arteroskleroza sa preovladavajućim ozljedama krvnih sudova mozga. Stanje bolesnika je krajnje kritično. 16. oktober 52. godine. Moskva. Skup ck kpss a Stalin je u predsjedništvu odsutan. Pojavljuje se tek trećeg dana, što je neočekivano za učesnike. Lagano dolazi na tribinu. Počinje da govori. To je bio najkraći govor koji je vožd održao u životu. Govorio je samo 12 minuta, uključujući i ovacije. Stalin je počeo da ocenjuje karakteristike svih svojih mogućih nasljednika. Starac nije začudio nikog od saradnika i političkih kolega. Najviše je govorio o Molotovu, to znači da je Stalin znao da na zapadu za mogućeg nastavnika procenjuju baš Molotova i bio je upoznat sa tom dezinformacijonom igrom koju su vodile specijalne službe SSSR-a po naredbi Laverenta Berija. Molotova je obezvredio dvema pasisima teksta jednom rečenicom, Evo kako je to zvučalo na skupu. Naš ministar inostranih poslova, nalazeći se na diplomatskom prijemu, nedavno je dao saglasnost engleskom ambasadoru da se u našoj zemlji izdaju buržoaski časopisi i novine. Zbog čega? Zar nije jasno da je buržoazija naš klasni neprijatelj? Stalin je prvi put javno progovorio o svoje starosti i objavio članovima CK svoje političko zaveštanje. Svi mi starci ćemo pomreti, ali moramo da mislimo kome, u čije ruke ćemo uručiti štafetu našeg velikog dela. Ko će poneti? Za to su nam potrebni mladi, predani ljudi. Oni treba da rešavaju pitanja bez emocija, kako se nalaže. A ja molim da me oslobodite titule generalnog sekretara ckkpss a i predsjednika savjeta ministara. Ja sam već star, na papiru ništa ne vidim. Izaberite drugog sekretara. Ta kratka fraza je uplašila sve prisutne. Skup je jednoglasno izabrao druga Staljina za generalnog sekretara CKK PSS-a. Nakon glasanja, on je polako odlazio, ne obraćajući pažnju na ovacije. Pre nego što je krenuo, zakonetno je osmotrio salu i mahnuo. To je moglo da znači oproštaj ili praštanje za njihovu političku glupost. Starost i vlast su nespojive, naročito ako je vlast apsolutistička. I svima je bilo jasno da što je bio slabiji, to se strašnijom činila njegova smrt. 2. mart 1953. godine, Kuncovo, obližnja vila. Pri prvim medicinskim procedurama prisustovali su Nikita Hruščov i Staljinova deca Svetlana i Vasilij. Sina su posljednjeg pozvali. Neko je spomenuo koliko je sati Stalin ležao bez medicinske pomoći i Vasilij je napravio skandal. Počeo je da napada Hruščova, Malenkova i Perija. Javno ih je optužio za očevo ubistvo s predmišljajem. Tomu oni nikada neće oprostiti. 3. marta 1953. godine novine su pisale o zdravstvenom stanju Stalina i pojavio se naredni tekst. Konzilium lekara smatra da je neophodno motiviti na pacijenta. E, to je značilo da smrt vožda može nastupiti svakog trenutka. 3. marta 1953. godine ona nije nastupila. Novine su se i dalje punile informacijama. Bilo kakve promjene u stanju vožda na samrti nije bilo. Agonija se prikazivala sa svim mogućim pojedinostima. Dokumenta je potpisivao lekarski konzilijum i odmah su dobijala naznaku poverljivo. Sada se ona mogu vidjeti i pročitati. 3. marta, 12 sati, pojavili su se simptomi. 3. marta u 18 sati, pogoršanje. Tu evidenciju će lekari sastavljati do 5. marta. 3. mart 1953. godine, Moskva, Kremlj. Sve je odlučeno i objavljeno za dva dana, 2. i 3. marta. Odlukom biroa predsjedništva sve je bilo rešeno. To zasedanje je formalno bilo posvećeno samo jednom pitanju, zdravstvenom stanju druga Staljina. Zapravo je bilo razmotreno drugo pitanje, ko će i kakvu funkciju zauzeti posle voždovljeve smrti. Baš 3. marta, dok je on još uvijek bio živ, bilo je neophodno doneti odluku o novim funkcijama. Nikome se nije išlo u Kuncovo. Troje njih je tamo neprestano boravilo. To su bili Malenko, Laverenti Beri i Nikita Hruščov. Nekad bi im se pridruživao i Nikolaj Bulganin. Nakon 2. marta postali su zaverenici. Svako od njih se bojao da drugog ostavi nasamo sa Staljinom. Nisu verovali jedan drugome stražarima, lekarima? A šta ako vož dođe k sebi, a ja ne budem prisutan? 4. mart 53. Kuncovo, obližnja vila. Stalin je neočekivano za sve prisutne došao k svesti i pokušao da govori. Hruščov se prisjećao toga. Ne sjećam se kog dana bolesti je Stalin došao k svesti. To je bio vidan poraz. Ali mu se na licu pojavilo nešto nalik osmehu. Posljednja jedva čujna reč vožda bila je reč Bog. Tako je razumela posljednji gest i šapat oca Staljina kćer Svetlana. Na zidu je visila pravoslavna ikona. Nekoliko sati do zvaničnog vladinog saopštenja, otprilike nakon ponoći, bila je zatražena agentura u organu bezbednosti, imajući u vidu američke i engleske specijalne službe u Moskvi i naročito poverljivo lice poznatog provokatora gospodina Shapiroa, koji je sarađivao sa organima bezbednosti i sa američkim specijalnim službama. Javljeno je o tome da se očekuje obaveštenje o naglom pogoršanju zdravstvenog stanja druga Staljina. Ta izbor nije bio slučajan. Šapiro je bio veoma poznat izvan granice. Motrio je u svoje vrijeme na Svetlanu i na sina Staljina, Vasilija. Takav je bio takozvani kritični period kada su se Staljinovi nasljednici uzdali jedan u drugoga da bi sebi obezbedili i objavili da uzimaju vlast u svoje ruke. Iskoristili su tu mogućnost pomoću Šapiroa da bi što ranije obavestili Zapad da će Stalin prestati da rukovodi sovjetskom državom. E, e, Na zapadu su za Staljinovu bolest saznali ranije nego u Sovjetskom savezu. To je bio rezultat profesionalnog curenja informacija. Novo rukovodstvo zemlje interesovalo svet kao i reakcija na smenu političke vlasti u Kremlju. Tiho igraje radio, ja sižu, zanimаюсь, готовлю Tiho je svirao radio dok sam se zanimao. Spremao sam se za stupanje Andreja Čevašinskova na zasedanju generalnog skupa. I odjednom muzika je prestala. Pomislio sam, šta se sad dogodilo? Radio je čutao 5 do deset minuta. A zatim se speaker izvinio zbog prekida koncerta radi zvaničnog saopštenja. Ruski diktator Josip Stalin smrtno je bolestan. 5. mart 53. Stalin je preminuo. Stalin je preminuo. Zvanični tekst mikrologa je bio završen i pregledan od strane članova prezidijuma CKKPSS-a još tri dana ranije. I palilo je još samo medicinski zaključak i akt patologa. Dokumenti su bili spremljeni i poslati u Kremlj 6. marta 1953. godine u 13 časova. Tek tada zemlja je konačno saznala da je njen rukovodilac preminuo iz materijala lekarskog izaštaja. Smrt Josifa Visarionovića Staljina je nastupila usled moždanog udara izazvanog lošim funkcionisanjem vitalnih funkcija disanja i krvotoka. Spoljašnji pregled, rast 177 cm, stanje, unutarnji pregled, Veliki mozak težine 1340 grama u stanju kada je donešen u laboratoriju nakon fiksacije, mozak je izobličen. Srce je veličine 12 sa 12,5 sa 6,5 cm. Težina je 540 grama. 6. mart 1953. Počelo je ono što će se kasnije nazvati velikim oproštajem sovjetskog naroda od svog vožda. Zvanično saopštenje o smrti vožda bilo je publicirano u svim sovjetskim novinama. Do ceremonije oproštaja u povorci u svim pravoslavnim hramovima čule su se molitve za pokojnika. A sutradan telo Staljina je bilo dostupno za sve. Borba za vlast koja je trajala osam godina još uvijek se nije završila. Veliko opraštanje trajalo je četiri dana, od 6. do 9. marta. U zemlji i svetu dogodio se neočekivani tajac. Velika moskovska sahrana uticala je na ceo svet. Tih martovskih dana zapadne lidere i diplomate nije brinulo ko će lično doći na vlast u Kremlju brinulo ih je nešto drugo. Čime će okončati taj period sahrane? Da li neočekivano moskovskom među vlasti, narodnim ustankom, tihim dvorskim prevratom ili političkim udarom? Veliki oproštaj od Staljina završio se vrevom hiljadu ljudi koji su želeli da se sa njima oproste. Pauza se okončala burno. 3. mart 53. Za tri dana od velikog opraštanja celokupna arhiva i dokumenti vožda su zapečaćeni. Zvaničnom odlukom prezidijuma CK e drugovima Malenkovu, Beriju Hruščovu bilo je poručeno da srede Staljinovu arhivu u red. Sređivali su je nekoliko godina. Pri tome se svaki dokument podrobno pregledao i odlagao. Upravo tada je došlo do nestanka nekih dokumenata iz lične arhive vožda. Tri godine nakon smrti napokon je bio sastavljen spisak lične imovine Josifa Visarionovića Staljina. Ti dokumenti su bili poverljivi do 1991. godine, iako nikakvih tajnih informacija nisu imali. To je pregled svih materijalnih stvari koje je Stalin ostavio za sobom. Opis lične imovine Stalina. Bokal dva komada. Šolje za čaj šest komada. Šivaća mašina MPZ broj 441241, jedan komad. Lovačke čizme, jedan par. Geografski atlas za srednju školu iz 1946. godine, jedan komad. Сапоги охотничьи – одна пара. Географический атлас для средней школы 1946 года – одна штука. Sobne ženske papuče jedan par, gramofon jedan komad, gramofonske ploče dve slomljene, osamnaest komada, značke, ordeni, olovke, manje zalihe a u fioci pisaćeg stola nalazilo se 80.000 rubalja. Sve to je sačuvano. Novac i imovina bili su dodeljeni pukovniku NKVD-a Cvetkovu. Lična biblioteka vožda, koja je sadržala više od 80.000 domova, bila je dodeljena državi. Za života vožd je izbjegavao da prisustvoje sahranama. On nije išao u Gruziju na sahranu majke, nije prisustvovao sahrani žene Nadežde. Na osnovu svedočenja bliže okoline i dece Svetlana i Vasilija, smrt je kod vožda uvijek izazivala burno osjećanje i na nekoliko mjeseci bi ga izvodila iz svog ustaljenog ritma života i rada. Vožd se bojao tuđih smrti. Na osnovu svedočenja ljudi, zvanične žalosne ceremonije na kojima su učelnici SSSR-a morali da prisustuju, njega su veoma pogađale i izvodile iz takta, naročito sahrane, Sahrane su uticale na njegovu ljubaznost i proračunatost. Verovatno da se voždu u tim trenucima činilo da ga neko tera da se potčini tuđoj volji i da je se pridržava. Sada je žalostni ceremonijal opraštanja naroda sa voždom bio proračunat i utvrđen od strane specijalne odluke Biro prezidijuma kpss a U tom vladinom tajnom dokumentu određeno je sve, od Malenkovljevog boravka u povorci preko personalne odgovornosti partijskih činovnika do zastava na zidovima Kremlja. Beri Lavrenti Pavlović je jula 53. uhapšen i po naredbi specijalnog vrhovnog suda SSSR-a osuđen na streljanje 23. decembra iste godine. Malenkov, Georgi, u junu i julu 53. godine pomaže Hruščovu da ukloni Berija. Na skupu CK 18. juna 57. bit će izbačen iz CK KPSS-a kao član antipartijske grupe. Poslaće ga na prinudni rad u Kazahstan kao direktora elektrane. Hruščov će 1953. godine postati sekretar CK kpss a nakon ostavke Bulganjina, predsjednik Savjeta ministara SSSR-a. 1956. godine nastupit će na javnom zasjedanju na 20. kongresu povedom Staljina i posljedica njegove vlasti. Dvanaest časova. Thank you. Povorka je trajala dva ili tri dana, ne sjećam se pa tačno, a zatim je otpočela konferencija admirala. Kao obično, trojica su govorila na tom zasedanju sa velikim poštovanjem prema Staljinu kao učesniku antihitlerovske koalicije koja je imala veliku ulogu u pobedi nad Nemačkom. Prvi put u istoriji smrti komunističkog vožda to je bilo primljeno kao internacionalni događaj broj 1. Zvaničnu žalost su objavili ne samo u Sovjetskom savezu, To je bila najobičnija i prirodna smrt. Preminuo je 73-godišnji starac koji je preživao tri srčana udara i dva rata. Možda ta smrt ne bi izazvala toliki nemir da sa tim starcem nije utoliko bila povezana istorija Sovjetskog saveza tokom 22. i tokom 1953. godine. On je bio prvi i jedini komunistički monarh te velike zemlje. Baš zbog toga, njegova smrt je sa sobom vukla mnoge tajne i zagonetke. Ono što će kasnije nastupiti, mogao je da zna samo jedan čovjek. Jedan od pobednika. Sahrana vožda će se obavljati dva put. Prvi put 1953. Drugi u oktobru 1961. Prvog puta sahrana je bila nacionalna tragedija. Drugi put je bio brz i tajni posao koji je odrađen pod nadzorom KGB-a i MGK KPSS-a. Po odluci Hruščova, telo bivšeg vožda bit će premešteno iz mauzoleja u grobnice u kraji kremeljskih zidina u oči glavnog državnog praznika 7. novembra 1961. godine. Od perioda velikog opraštanja do tajnog ponovnog sahranjivanja prošlo je 8 godina, ali tu odluku će doneti samo jedan od četiri pobednika. Nikita Hruščov novi vožd i novi lider Sovjetskog saveza.